leżak hm. na stronę. Karolina! Ile mam spisować? A u mnie wytrzeczy. Dostaną? Da. Da. Super, a jak poglądamy na nas, to jest echa. Ej, dobra, super. Поглед по будучно. Треба го направам. Довде да стигнеш. А, окей. Не сум како го направам. Добре. Што е пол? Што е род? Лесно е. Полот се однесува на физиолошките и биолошките карактеристики кои одредуваат дали некој е маж или жена. Родот пак се однесува на карактеристиките кои се создаваат социјално, односно од општеството, кое кажува што е соодветно за мажите, а што за жените. Сакам да кажам, полот се добива, родот се стекнува, односно се учи. И да, сите разлики помеѓу жените и мажите што не се поврзани со репродуктивната функција, тоест раѓањето, се викаат родови разлики. Па не сме биле толку многу различни. Родова еднакво се постигнува кога мажите и жените уживаат исти права и можности во сите сектори на едно општество, вклучувајќи го економското учество и донесување одлуки. Напредок без родова еднаквост едноставно не е возможен. Ако сега знаеме што е родова еднаквост, лесно може да воочиме што е родова нееднаквост. Родовата нееднаквост е бариера за совкупниот напредок на една земја. Силно ви препорачувам да се заинтересирате повеќе за оваа тема. Сега следуваат четири цитати од четири многу успешни жени. Да видиме што имаат тие да кажат за родовата еднаквост. Никој до сега го нема праша на актерот, ти играш улога на самоуверен маж. Се предпоставуваме дека мажите мора да се самоуверени или дека имаат своје мислење, но самоуверена жена е веќе друга приказна. Многу девојки се, се изјаснуваат, јас не сум феминистка, бидејќи мислат дека тоа значи лутина, незадоволство или жалење. Или пак ја поврзуваат со протести или демонстрации. Но не е воопшто така. Едноставно значи дека ти веруваш во еднаквото право и шансите на мажот и на жената подеднакво. За жал, се уште има такви кои сметаат дека синоним за човек е маж, но не и за жена. Мирисот на запршка во 6 наутро, правење ручек пред да се оди на работа, не е специфичен, локален, културен феномен кој долго време ја отсликува состојбата на жените кај нас. Традиционално, семејството се секогаш поврзани со жената. Нормално, така? Не знам дали знаете, но во просек жената поминува три пати повеќе време на домашни активности за разлика од мажите. Учиме, се надеваме и бараме пристојна и добро платена работа на пазарот на труд. Е, сега уште ситуацијата да беше добра, да не кажам стапката на вработеност, односно невработеност, кај нас, кај нас, Она што сакам да кажам е дека една од две жени учествува во работната сила, за разлика од двајца, од тројца мажи. Ако работат на иста позиција, жената ќе зема помала плата од мажот. Плюс, на раководните позиции, повеќето се мажи. На додипломски студии секоја година се запишуваат и завршуваат повеќе студентки од колку студенти. Родовата нееднаквост влијае на здравјето. Во негативна смисла се разбира. Машкото има многу девојки, фраер, Жената имала многу дечковци, курва. Факт. Здравјето е универзална категорија. Независно дали сме машки или жена, сите треба да се стремиме кон физичка и психичка благосостојба. Факт е дека се направи закон за прекин на бременоста од мажи, а ги засека жените кои не беа прашани. Нека седи дома три дена, нека размисли, па ќе одлучи. Жена е, може ќе се предомисли. Или пак ќе отида на некое најдостапно место каде што се прави абортус на црно во сомнителни услови. Родовата еднаквост не е некаде таму во облаците, нешто што не на засега. Нееднаквоста е тука, се случува и не засега сите. Сите. Наше е постојано да подсетуваме дека истата постои и дека само со заеднички сили може да победиме, а со тоа сите да живееме среќен и исполнет живот.